На заводе были внесены изменения по ходовой, то есть на каждое колесо установлено по два дополнительных амортизатора, то есть двухсторонних такие мы используются на военных машинах и на всех спортивных машинах. Стоит форсированный 270 лошадей, и на будущее будут ставиться двигатели уже импортного производства. 6 килограмм тротила под каждым ну, Вот она заканчивается. Я думаю, что тоже просторы. Да, салон, 6 килограмм Естественно, за счет расположения. И все. Конечно, за счет расположения сидения по сторонам, сиденье легко складывается. Вот это очень важный компонент. К сожалению, им не придают часто значения, это вот замки, рассчитанные на двери весом в 500 килограмм. Вот такие замки стоят на ушкошах, это на машинах, которые выиграли в Штатах тендер на замену сейчас. Все. Угу. Вот это, в том числе, это большая важная вещь выживаемости автомобиля. Ну, плюс, э, ну конечно, страхует, ригеля, страхует. все, угу. все сделано. На киевском бронетанковом лежит 60 башен. Это практически бесплатно. Их только приведи в э, чувство – и вы получите совсем другую машину. Плюс поставьте по 10 миллиметров брони под каждого бойца, вы получите фактически защиту. как- Можем необитаемую башню делать, можно обитаемую, это уже... Это уже, да, абсолютно. Це как- варіант для міста Кордовський, так я розумію. А Да. для Нацгвардії ми робимо ще посилену. Старый добрый пулемет. Да, да, да. Плюс она комплектуется носилками, которые могут уже двигаться по пересеченной местности. То есть на сегодняшний день для Минобороны с их РКМами посчитали с учетом стоимости шасси полноприводного Форда. Цена завода 35 тысяч евро, полная машина с переделкой где-то порядка не больше 2 миллионов гривен. Ми з вами якраз напередодні прийняття э, бюджету, державного бюджету і э, в умовах достатньо складної економічної ситуації в країні. Э, все одно Рада національної безпеки і оборони вважає, що виходячи з тих умов небезпеки, яка з тих загроз, які сьогодні реально стоять перед країною, ми не можемо зменшувати наші видатки на сектор оборони і безпеки. І саме тому сукупні видатки в державному бюджеті на сектор безпеки і оборони повинні бути, як і прописано в стратегії національної безпеки, як у військовій доктрині, 5 е, від валу внутрішнього продукту це безумовно дуже серйозний ресурс, порядка 113 мільярдів гривень. Але ми не можемо зменшувати видатки, тому що частина території України продовжує знаходитись під окупацією. Ми не можемо зменшувати наші видатки, поки не буде повністю звільнена територія України, як на сході, так і на півдні. І е, саме тому, що війна не завершена, що е, загроза не зменшена. Пріоритетом нашої держави повинно бути озброєння, посилення наших збройних сил, національної гвардії інших е, підрозділів, які входять до сектора безпеки і оборони. І зараз якраз ми е, з вами е, бачимо нову поставку національного виробника, машина, бойова машина варта, яка сьогодні пропонується і вже буде закуповуватись. Е, спецпризначенцями національної поліції, а саме е, корпусом оперативно-раптової дії. Е, з одного боку, це і сучасне обладнання цієї машини, і дуже надійна броня. Броня, яка дозволяє врятувати життя наших спецпризначенців. Але хочу відмітити, що така машина з її якостями при посиленому бойовому боці може бути ефективно використана і в умовах бойових дій. І е, саме тому сьогодні розглядається питання щодо поставки е, такого е, варіанту машини під кодовою назвою Варта і до Національної гвардії, і до прикордонної служби. Зараз завершаться всі випробування, але що я хочу відмітити і на що я хочу звернути вашу увагу. У нас не просто сьогодні національний виробник закриває основні потреби в зброї і військової техніки. А головне, що вже відбувається конкуренція між виробниками. І незважаючи на те, що ця машина якісна, краще. Е, і, е, скажімо, по всім характеристикам перевищує аналоги, які поставлялися до збройних сил, до національної гвардії. Її вартість на 1,5-2 мільйона е, буде менше ніж ті, які закуповувалися протягом поточного року. Оце і є конкуренція, яка дає зменшити е, навантаження на бюджет і зекономити значний е, бюджетний ресурс для розширення обсягу е, військових закупів. Оце дуже важливо. Ну і ви знаєте, все ж таки життя наших військових це один із також головних пріоритетів. Найважливіший пріоритет, я так би навіть сказав, і саме тому разом з бойовою машиною планується закупка також виробництво національних наших е, підприємств, е, швидка допомога, яка е, обладнана також за сучаснішими стандартами медичними, і яка може зберегти життя багатьом нашим солдатам. Я хочу сказати, що безумовно найголовне випробування це випробування бойовими діями. Розумієте, одна справа полігон, одна справа, як працює машина, знаєте, під час стандартних тестів, а інша справа, як вона веде себе на полі бою. Тому безумовно головні випробування будуть саме зоні проведення антитерористичної операції. І ще один момент економії це безумовно е, максимальна відмова е, від е, імпортних складових, тобто максимальне використання саме національного виробника, в тому числі і складових, які є комплектуючими при зібранні такої потужної машини. А що за підприємство виробляє? Бронетехніка України. И вот молодой человек сразу же по- по- потянулся к пулемету. Да? <clears throat> Боевой модуль может быть со- совершенно разный. Александр Валентинович задала вопрос. Эта машина, скажем, для полицейской комплектации, а вполне может быть боевая машина. Так, є і спарені кулемети, і е, АГС може стояти, тобто в тому числі і е, е, Е, використання е, протитанкових реактивних е, снарядів на кшталт стугна або карсар тощо. Тобто машина буде, може бути укомплектована в залежності від потреб наших військових. Тобто на їх замовлення бойовий модуль може комплектуватись різними складовими.